вот Алексей с Москвы. Вот, э, узнал про клинику из статьи на Гектаймсе. Давно хотел коррекцию сделать, но все что-то там э, откладывал, конец созрел. Вот, э, что, пришел, сделал. <laughs> Ничего не больно. Вот, совершенно, ну, и разор совсем не чувствуется. Немного чувствуется, когда достают уже. Линтикова. Вот. Первый день так все в тумане было, но уже зрение хорошее. Вот. На второй уже, ну не то что четко, там постепенно улучшалось в течение недели где-то. То есть легкий туман оставалось, но уже было четко и 120%. Вот. Вроде все интеграцию делал.